Mak butung dah serani Biar di hati Api jangan tak Sumang terasa winawi I mak butung dah serani Biar di hati Jangan imbun Iku de imbun pagi Kau segala ku sewa di bumi Halus budimu Nioskon hati wilawi Ima kutuka serani Biar di hati Halus budimu Nioskon hati wilawi Ima kutuka serani Biar di hati Na jin seribu Duhang penghalang wilawi Dihuntus badi pun sayang Mau hongku lapai Na jin seribu Duhang penghalang wilawi Dihuntus badi pun sayang Mau hongku lapai Ibahat impun di kuda imbun pagi Kokoh segala kumbang Saiwan di bumi Halus budimu Nyoskon hati wilawi Iku jengan pusadu Lawan tiramku Halus budimu Nyoskon hati lawan tiramku beribu Juhang penghalang wilawi Diuntus badik pun sayang Maung ku lamai Najin seribu Juhang penghalang wilawi Diuntus badik pun sayang Maung ku lamai Sangun jaksaka Sangun jaksaka Ya demun jamaniku Anggap ni hati ui ade semua rian Api jangan tak Cuma terasa wilawi Ima ku tunggah serani Dia di hati Api jangan tak Cuma terasa wilawi di mak bukung gasa hani di hati Okey baik, terima kasih satu tembang Sudah dari kanan perbitaan dari Kedua cipit diri puji Di kembang, di kembang cadang hati Nyak saki ulun tuha malari Buka kembang dipuhi nama mimpi បាចាំបីហូគូជូនយូងណាមកអណិតទូមកអណិតទូហើយអា jadi jiwa bagi hatiku payah kau ubat ni anda anda mula cadangmu hari takkan kebelikan semampu di hari ini Jadang anda mulan tak ni Sampai hujun bunga Makna tu Makna tu hayawan ni Ya sakit ulung tu hama lagi kakambang dipuhi nama binti nyak sakit hulun tuhama lagi buka kambang dipuhi nama binti payuhi lipang dan jadi hilang sagi hatiku payah ga ubat ni anda anda mula cadang muai Takkan kamlipan semua pun dihakuni pandang bulan dalam ni Disimpin, disimpin diriku ini Di kampang, di kampang cadang hati Ya sakit, hulung tuha maaf lagi buka kambang dipuhi nama inti nyak sakit gunung tuha mari buka kambang dipuhi nama inti ibahar sampai junjungan Ma'anan tu, ma'anan tu hayawan ni Buahi, ma' lagi doa kau Ya hina, banyak hina Kalau puas hati Bayu dipandang jadi jiwa Oke baik, terima kasih satu tebang sudah saya dirikan mudah-mudahan kita semua bisa terhibur. Oh, ada yang terbang